ချိန်ရောက်လို့ပေါင်းတင်များဝိုင်းလို့ပွဲတဲ့တမြောက်ချိန်ပဲမို့ချင်များလက်တီးဆိုနေမဲ့သုံးလေးတငယ်ဝိပွားခဲ့နွားစပတ်မှာအိတ်ဆက်နေတဲ့ညတို့ထိန်များပြေးခါရောက်လာရတာတော့ဘူးဘူးတိမ်ငယ်စွာဒီဝါမြည်တဲ့သူလေးတငယ်မွေဖွားခဲ့နွားစကွတ်မှာ You're so bold, yeah. Do you want me more? ပိတ်ဆက်နေတဲ့ညတို့ထိန်များပြေငါရောက်လာပြတာတော့ဘူးဘူးတိမ်ငယ်စွာဒီပါမိတဲ့တို့လေးတကယ်ဝိပွားခဲ့နွားစကွမ်မာလူနာရီတဲ့တွေ့ကတဲ့ရှင်ယေရှုလောကတော့ကြွာလာလူသားများပြင်ကိုယူဆောင်ဖို့ရဲ့ လူသားများဖြစ်ကိုယူဆောင်ဖို့ရန်ဒီဝမေမောင်းတဲ့အလင်းတွေပေးဖို့ရန်ကတည်းကရှိရဲ့